皆さんこんにちは。今日は、顎が落ちるの意味を紹介します。顎が落ちるは、頬が落ちるの類語で、非常に美味しいという意味です。では実際に使ってみましょう。あなたは、頬が落ちるように美味しいと評判のケーキを食べ、あなたは言います。 顎が落ちるように美味しいと。